Bom, galera, voltamos aqui. A gente desceu nesse... Nessa espécie de bunker aqui. Não tem mais como voltar. Vamos para o controle de ventilação. Vou quebrar essas caixas aqui. Nada de útil. Vou pegar aqui um pouco mais de colete. O máximo que cada máquina dessa dá é 50. Então vamos começar. Tá, quebraram tudo aqui. Não tem como a gente subir, então, eu acredito. Vamos ver. É, subida sem chance. É, essa parte aqui não abre pra cá então. Vamos pular aqui. Vamos descer aqui, vamos ver o que, que tem aqui pra baixo. Tem um túnel aqui. Vamos vir pra cá. acho que a gente veio pro caminho certo. Tem um aqui e um aqui em cima. Vamos nesse aqui de baixo primeiro. containment kill hazards, Vamos pegar mais um pouco de colete aqui. Não dá pra voltar. Ah, dá sim. Bom, vou apertar esse botão aqui. rocket test labs, worm your way through the old tunnels to track down whatever's left of the Lambda team. trust them. Vamos fechar agora pra ninguém poder vir atrás da gente. Cientista, fecha essa porta aí, meu filho. Vamos lá. Ele é ruim de mira, hein? Não acertou nenhuma. que tá... Fechada. Ah, tem uma escada aqui. Tá, então provavelmente é ou por aqui ou por aqui a saída. Eu acredito que seja por aqui a saída. Nossa. Caramba, eu voei, cara. Eu vi que ia bater, tentei sair do... Do trem ali de carga. Acabou que eu voei, voei todo torto. cá, vamos lá. Beleza, peguei mais um pouco de colete. Vida tem 100%. Tem colete ali que eu não vou poder pegar. parecem ser imunes a isso. Vamos continuar aqui. Ah, ótimo, a ponte caiu. Ah, deve ter um jeito de passar, se não tiver também ferrou. Esse bicho não tava aqui. Ele não tava aqui. Tá, eu vou pular. Vou ficar andando com a metralhadora. Rocket engine. Destroy the damned thing before it grows any larger. Stop! Morreu. Achei que já tava morto. Eita, o que, que é isso? tem um fire test ali. Doze é pra perto, né? Não é pra longe. Be quiet. This thing hears us. Hey! Hey, over here! Eat lead, you outer space octopus! Tá, eu vou ter que destruir os explosivos aqui, cara. Desculpem, seus guardas, eu não queria, mas você correr pra dentro também. Eu tenho que pular ali. Tem uma escada aqui. gente não tomou tanto dano assim. Tem mais uma entrada ali embaixo. Eu quero ver o que, que ela tem. Beleza. Tem algum barulho aqui. mais um aqui. do combustível. É, então é aqui pra baixo mesmo.